احرص كنبك يا ولا احرص كنبك روح وحلا دنيا <laughs> ولا ولا وش كنبك الليلة يا ولا الليله ليتك والله كل يا ولد بلا حجرك وش يا ببي